video videoroligimizda biz Lenovo'ning lj 2655 na versiyali printerini sinovga qilishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun Telegram kanalimga joylab qo'ydim. AKT markazida, ya'ni sinkasi xuddi shu nom bilan berilgan mana AKT markazida xulasalaring chiqib keladi. Lenovo deb versiyani berasizlar. Salkam 62 megabayt katta emas bu driverda anaqa hajmi menda yuklangan bo'lgan ko'rinib turibdi sizlar yuklab olasizlar bu yerda ziplangan holatda yuklanadi zipni ochib olasizlar zip fayl va ok bizda quyidagicha papka hozirlar buni chek qilasizlar start tugmani bosasizlar va ok panel panelga kiramiz ustroyство printer chiqadi bu yerda mana bizda quyidagicha o'yna hosil bo'ldi ostiga добавить printerni bosaman нужный printer kutib o'tirmaysizlar shuni bosamiz добавить локальный сетовый printer deyapti okey hech qayerga yaramaymiz dalil tugmasini bosamiz bu yerda printerlar markalarni berib qo'ygan bizga mana lenovo kerak lenovo bizga yigirma olti ellik kerak uyg'ontaylik beshikdalik zamin tegishi menda mavjud deyapti mayli zamin qilib qo'yamiz ustiga biroz kutib turamiz hop bu yerdan hech qanday o'zgarishlar qilmaganmiz okay, okey готово Ana bizda driver zoomladi hech qancha uzoq vaqt olmadi epson l sakkiz yuz besh va shunga o'xshagan versiyaga o'shqa vaqt ko'proq olmadi men tushuntirgan holatini uch minut vaqt ketdi